separado por la valla y no podías entrar y lo tenías delante de tus narices. Dentro de unos años pues habrá gente que ya no sabrá ni de lo que estamos hablando.